Seja bem-vindo a mais um vídeo de The Last of Us Remastered Este aqui é o segundo vídeo O outro foi foi o primeiro Mas não, não pus número para... porque Este aqui é o, é o segundo vídeo Por isso aproveitem o vídeo <coughs> Fui selecionada para trabalhar lá fora Todo dia tem uma merda. A fila das canções ainda não abriu. Devem ter um pouco outra vez. que os guardas estão grossos. Parece que há mais pessoas Quer dizer que há mais pessoas assim. E olha, os vídeos que eu faço aqui tem sempre uma pitada de... De piada... E... Uma pitada de seriedade. Eu junto as duas coisas para que o vídeo não fique aborrecido para quem o ver.

Ok, ok, ok, já vou. Vamos escolher esse braço. Está tudo bem? Vai haver merda agora. Como é que é está tudo aqui? Uh, tem estado calmo. Não há sinais de militares infectados. Gosto muito de ouvir isso. Joel, dá-me ajuda, dá ajuda com, com isto. isto. Cara, a sai cabeça do monstro! Bora, caralho, sem cabeça, porra, velho! tu da tua forma. Ah, porra do sítio de Trezano. Deviam ter cuidado, cuidado, deitam para aqui. Ah, o material. As nossas mochilas ainda estão aqui. Ok, Ajuda-me a subir. Ok. Estás pronto? Sim, senhora. Tem cuidado. Onde é, é que eu não tenho? É Isso é uma pergunta contra contrasteira. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Onde é que está a é escada? Atrai. Fiz, traz para aqui. Prontinho. Senhor, deve estar a pensar. Sim, primeiro as senhoras para uma coisa. forma para a pessoa. É tudo relativo. Por aqui. tivermos a nossa mercadoria, a entrega deve ser fácil. Por falar em mercadoria, quando chega o próximo carregamento? Bem, vamos ter com o Bill no mês que vem. Mais comprimidos e muitas munições, supostamente. Espera. Esporos. De onde é que vieram todos? Isto está vazio a última vez. Estão a sair de alguma coisa. Fica atento. Ali está o culpado. O cadáver é, é recente. Vamos passar por aqui. Negativa, babá, negativa! Negativa, negativa! Tá foda aqui, tem cuidado. Calma. Porra! Mais, mais, mais. Não, não quero transformar. Por favor. O que queres fazer? Ajuda o caramba, vou-te matar. Vamos, vamos. Ok, deixa ver. Como é que eu guardo a minha arma? motherfucker. Já foi um. Vou deixar o oco. Cedeu. Ok, já não há mais. Esperemos que não. Vamos voltar para a cidade. Bora voltar pra cidade. Olha só, tudo devastado, tudo uma merda. É assim que é. Quando uma coisa é abandonada por muito tempo. Porque não pedes ao Bill para te dar alguns ambientadores? Daqui. <coughs> Cobra entrada. Já, já. Tabucaneiro. Calma aí que eu vou já tratar disso. Já estou fazendo, já estou a fazê-lo. Vá, vá, dá-me a tábua. Fiquei com ela. É um bocado pesado. Acho que aguento com ela. Está bem. Vem cá, para pra, cima. cima. Depressa. Já tô cá. Olha que mulher burra mesmo. É uma mulher mesmo burra. O burrice. Vamos garantir que não há soldados por perto. Está seguro. Vamos. Vamos. Fecha. Fecha. Pega nessas munições. Vamos precisar delas. Ei, rapazinho. Vê se a costa está livre. Sem soldados, sem homens do Robert, ok? Sabes que ele está à nossa espera. Assim fica mais interessante. Estou pronta. Estou pronta. Anda. Anda. Ok, vamos nessa. Agora não, não. Não, não, não, Agora não. Estás a ouvir? Olha que cachorrinhos tão lindos. já dor. Esgotaram em menos de uma hora. Tenta para a semana. Olha, vá. Vá tomar no cu. Cala a boca! Nunca mais me visitaste. a esta luta. E morreu. Vou onde eu quiser. Senta oh, Não sabia que estava contigo. Cego. Este tu não é teu. Não perguntes. <coughs> Olha, vou só pegar tá ali uma coisa. Viadão. Tá mexendo um viadão. Olha só umas peças. É peça. Essa peça que você queria? Essa mesmo. Sabes da roda? Passou por aqui? Há meia hora. Ele voltou, Ele voltou para o Cairo. Está lá agora. Deixem-nos passar. Vocês têm de dar a volta e regressar por onde vieram. Isto não é, é convosco. Só queremos o Robert. É melhor não se meterem. Daí a volta e vão-se embora agora. Eu não vou a lado nenhum sem o Robert. Cabra, eu arrebento dessa cabeça. Se não deres a volta e for-se embora daqui. 干什么？ sobreviveu! Ah, é de ferro! Ah, agora é que ali morreu. precisa ter na cabeça. deixar sem prima. Vamos, vamos por mim. É, não preciso dessa mão, eu vou me teletransportar. A produção põe um dos tiros na jaca que eu dei para todos verem. Eu sei, foi o primeiro a entrar. Dois dos nossos homens morreram a tentar eliminar a Tess. Garanto que ela e o Joel vêm em caminho para levar o Robert. Porra! Não devíamos ter aceitado isto. Não depende de nós. Não devia ter aceitado. Vai eliminar-se e a munição. Avança, avança. Ok. Era para prazer. estava na Jordan e apareceram é muitos soldados grupo, cinco civis, todos eles alvados. Já, alinhados contra a parede. Mas... Obrigado pela chave. Espera aí.

Foda-se, sei lá. Vamos falar com os outros e depois lá vamos. vai ouvir. Ei, tem cuidado. Vem cá, vem cá! Vem, vem cá! Ah, filho da puta! No cu! Ok. Ok, então é isso. Vou deixar por aqui. Vou que salvar o jogo. Então é isso. E vou ficar por aqui. Ok, tchau.